ٲٹھمہِ تانۍ پوٚرمُت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ ہیٚچِس نہٕ بہٕ ؤسِتھ کِہیٖنۍ یہِ حظ چھِ بیکوٲڈ گام اَکھ مےٚ حظ پوٚر ایٹتھَس تانۍ واریاہ شوق پَرنَس यहाँ की लड़कियों के लिए एट्थ के बाद कोई भी स्कूल नहीं है मिडिल स्कूल अब तक अपग्रेड नहीं किया गया है ہاے سکوٗل چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ اَسہِ اوس پیٚوان دوٗر گژھُن بارہمولہ اَسہِ حظ چھُنہٕ سٲنِس مٲلِس ماجہِ حظ چھُنہٕ تیوٗتاہ طاقت اَسہِ پَرنایے یِم اوٚکُن اَسہِ حظ دِل اَسہِ اَسہِ حظ دِل تَملا أسۍ پَرہو یِم اوٚکُن أسۍ چھِ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ وٕچھان اورٕ یورٕ وٕچھان شُرۍ گژھان سکوٗل اَسہِ تہِ حظ دِل تَملا البتہ مےٚ حظ اوس ٹیٖچَر بَننُک شوق بہٕ حظ ہیٚچِس نہٕ پٔرِتھ برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَتہِ حظ وَسو یوٗتاہ دوٗر پیدٔلۍ وَسو کھَسو تہٕ یہِ حظ چھِ ژوٚوُہ کِلوٗ میٖٹر دوٗر بارہمولہ نِش تہٕ اَسہِ حظ اوس پَرنُک واریاہ شوق بہٕ نہ حظ ہیٚچِس نہٕ برونٛہہ کُن پٔکِتھ بیٚیہِ چھِ گژھان کورٮ۪ن ہِنٛدۍ خٲطرٕ کھَسُن وَسُن اَسہِ ٹرٛاوٕل کَرُن مُشکل بہٕ چھُس مودی جی یَس أپیٖل کَران یہِ کہِ سُہ چھِ وَنان بیٹی پَڑھاو بیٹی بَچاو مگر یَتھ گامَس کُن دِیہِ نظر ییٚتہِ وٕچھے مطلب بیٹی پَڑھاو کورِ چھےٚ پَران ییٚتہِ چھِ گژھان واریاہ مُشکل کورٮ۪ن ہِنٛدۍ خٲطرٕ खराब हुआ है भाई मैं आप सभी अपने व्यूवर्स से दरखास्त करता हूं कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स एमएलए बारामूला को कॉल करें उन पर दबाव बनाए ताकि वो स्कूल की और इस गांव की तरफ तोज्जा दे और यहाँ के बच्चों का कैरियर यहाँ के बच्चों का फ्यूचर आगे जाके रोशन हो जाए बारामूला कश्मीर से मैं आबिद सलाम कश्मीर अनहड़ के लिए